عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه سوفي شانيل كيف ما العاده فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخبز اللي كيجي اخر ما كاين في الخبز يعني وصفه ما كايناش اول مره وحصريا على قناتي نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم واحد الخبز اللي كيجي ساهل بسيط مكونات بسيطه طريقه سهله وما كانش نهائيا المجهود والنتيجه اللي كتكون رائعه نتمنى انكم تبقاو حتى الاخير ديال الفيديو ما تنساوش الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك المشاركه مع الاحباب والاصحاب باش تكبر القناه كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم وغادي نمشيو مباشره للمقادير مرحبا بكم مجددا كيف مشوا معايا في التقديم ديال الفيديو اليوم الوصفه ديال اليوم غتكون عباره على خبز بدون مجهود مكونات بساط طريقه بسيطه ولكن النتيجه غادي تعجبكم بزاف خبز ديال الدار اللي كيجي رائع انا هنا استعملت جوج ديال الانواع ديال الدقيق استعملت الدقيق الابيض وكذلك الدقيق الاسود او الكامل استعملت ملعقه نتاع الملح وكذلك الخميره نتاع العجين اللي درتها قبل تتفاعل مع القليل من السكر غنستعمل كذلك ثلاث ملاعق نتاع زيت الزيتون وغادي نستعمل هنايا بعض الحبوب اللي غادي نزين بها الخبز كيبقاو اختياريين هنا غادي نخلط الدقيق ديالي جيدا كيف ما قلت لكم في اول الفيديو بالنسبه للنوعيه ديال الدقيق كتبقى او الاختيار ديالو كيبقى على حسب كل رغبه تقدروا تستعملوا الدقيق الابيض مع الدقيق الاسمر حتى هو كيجي رائع كتخلطوهم اولا تستعملوا كذلك غير الدقيق الابيض كيبقى كل واحد على حسب الاختيار ديالو كنضيفوا كذلك ثلاثه ديال الملاعق نتاع زيت الزيتون اولا زيت المائده كيبقى على حسب الرغبه وكنضيف كذلك الخميره نتاع العجين اللي فعلتها مع القليل من السكر من قبل تقدروا كذلك تستعملوا الخميره ديال العجين يعني في نفس الوقت بلا ما تحتاجوا انكم تفعلوها وغادي نجمع الخليط جيدا الميزه ديال هذا العجين خصو ضروري ضروري عفوا انه يجي مطلوق يعني بحال اللي غادي ديري آه، كيف ما نقولوا السفنج كما غديري السفنج كيكون العجين ديالو هكاك مطلوق غادي نبقاو نزيدو الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون شيئا ما كيلتصق في اليدين يعني كيلتصق لك في اليدين ديالك ملي كتكوني تعجنيه ومن بعد غادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نحاول انني ندلك بها ماشي ندلك ولكن نضرب بها هذا العجين كيفما شفتوا معايا هنايا كنحاول انني نضيف الماء بالتدريج ما كنضيفوش دقه واحده وكنحصلوا كيفما شفتوا هنايا على العجين اللي كيكون يعني كيلتصق في اليدين انا غادي نحاول انني نبلل الايد ديالي وغادي نجمعو بهاد الطريقه يعني نحاول انني ندربو مع ديك السنين اللي كنكون نعجن فيه اولا البلاصه اللي كنكون نعجن فيها كتحاولي انك تضربيه معاها بهاد الطريقه حتى كتحسي بانه ما بقاش مطلوق يعني في الاول غادي تحسي به بانه يلصق لك بزاف في اليدين ولكن من تقاي معاه بهاد الطريقه وكتجمعيه كيشرب الماء ديالو يعني كيولي ناشف ما كيبقاش يلصق لديك الدرجه اللي كتكون في الاول حتى كنكمل هاد الطريقه اللي غتشوفوها معايا كنحاول انني نغطيه ونخليه يختمر ونخليكم مع الفيديو كما لاحظتوا معايا العجين ما بقاش كما في الاول ودابا بعد ما ساليت كنحاول ندهنو اما بالماء او لا بزيت الزيتون يعني كيبقى اختياري كل واحد اللي بغى انا كنجمع العجين على هاد الطريقه وكنغطيه ونخليه يختمر المده ديالو آه، باش انكم تعرفوه بلي اختمر راه ضروري كيتضاعف الحجم ديالو صافي كنوليو نصايبوه واللي غتشوفوها في اخر الفيديو كيفما ما معايا هنايا العجين راه ما كيلتصقش نهائيا واخا تكونوا درتوا له الماء اولا الزيت نفس الطريقه راه غادي ديرها لكم هنا غادي نخليه يختمر اولا نغطيه بواحد الكيس بلاستيكي غادي نغطيه بواحد الغطاء وغادي نخليوه يختمر حتى يضعف الحجم ديالو وغادي نمشيو مباشره نشوفوا الطريقه اللي غادي نصايب بها هذا الخبز هنا كيف ما شفتوا معايا هذا هو العجين بعد ما ضعف الحجم ديالو اختمر كنحاول ناخد واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه واحد الكميه نتاع الماء ونحاول نجمع العجين بهذه الطريقه نبلل القليل من الماء اليدين ديالي ونحاول انني نجمع العجين هنا كنحاول انني نجمع العجين وفي نفس الوقت كنحاول انني نخرج منه داك الهواء اللي كيكون فيه لداخل في نفس الوقت كنكون موجده واحد الصينيه نتاع الفرن اللي كنكون واضعه فيها واحد الورق نتاع المطبخ اولا نتاع الفرن اللي غادي نوضعو فيه مباشره العجين كناخد العجين وكنوضعوه في الصينيه ديال الفرن وكنحاول انني نبسطو كنوضع القليل يدي في القليل من الماء يعني غير نبللها وكنحاول انني نبسط هذا العجين على هذا الشكل ما تخافوش منه نهائيا على انه مطلوق بزاف راه غادي يجي معتبر ويجي لداخل بنين بزاف ويجي حتى هشيش وداير كيما البونج يعني كيجي خاوي من الداخل هنايا كنحاول انني نبسطها متساويه على هذا الشكل وغادي تشوفوا التزيين ديالها كي غادي نزينو بالنسبه لهاد العجين ما كتحتاجيش نهائيا انك ديريه كويرات اولا تدوريه وتولي ديريه في السميده ولا ديريه في شي حاجه يعني كديريه دقه واحده وكتقطعيه المرسويات قد ما بغيتي يعني انت كتقطعيه في الاول ولا يعني من كيطيب كتقطعيه على حساب المرسول اللي بغيتي وكتاكلوه يعني كيجي زوين وعملي وسريع يعني حاجه اللي كديريها دغيا وكيجي بنين بزاف وسهل هنا بعد ما غادي نبسط العجين ديالي جيدا غادي نخليه يرتاح تقريبا واحد 15 دقيقه او 10 دقائق لا اكثر وغادي نرجع باش غادي نزينو كيف ما غتشوفوا معايا بالشكل اللي بغيتو كيف ما قلت لكم الا كانت الصينيه دائريه كديروها على شكل مثلثات اولا الا كانت على هذا الشكل مستطيل غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نزين بها كناخد اي حاجه عندي في الدار زريعه الكتان زريعه الشيا الدقيق الابيض المهم اي حاجه كتكون عندك في الدار تقدري تستعمليها سانوش كذلك حتى هو كيجي زوين انا كنحاول انني نوضع نشكلها على حسب اللي بغيت اما مثلثات اولا مربعات يعني كل واحد الا كانت الصينيه طويله كيجيو مثلثات يجيو زوينين كانت هكا يعني مستطيله كديريهم مربعات وكذلك الحجم ديال المربعات تقدري ديريهم صغيورين باش تقطعيها على حسب الشكل ديالو هنايا كنحاول انني ندير هذوك الزريعات على حسب كل مربع ندير فيه شويه ديال الحاجات اللي عندي كيف ما قلت لكم زريعه الشيا زريعه الكتان السانوج الدقيق الابيض وكنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل الصينيه ديالنا كامله الفرن غادي نكون شعلته على 250 درجه اعلى حراره كنخليه يسخن جيدا وغادي ندخل الخبز ديالنا ما كنقصولوش حتى كيطيب مباشره وكنخرجوه بالنسبه للفرن ضروري يكون الحراره مرتفعه باش كيعاوننا باش انه ما يبقاش الداخل مدقس او لا متلاصق يعني يعطيه داك المجال فين كينتفخ لنا الخبز غادي نخليكم مع الفيديو نتمنى انه يعجبكم ونتمنى انكم تبقاو حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا النتيجه معايا هنا بعد ما ساليت التزيين ديالها كيجي الشكل ديالها على هاد الطريقه وغادي تشوفوها هنايا معايا بعد ما طابت اللي كتجي معتبره كتجي طالعه كيجي خاوي الخبز من الداخل غادي نحاول انني نقسمها معكم وحتى اللون ديالها كيف ما شفتوا كطيب من كل جوانب هنايا غادي نحاول انني نقطعها باش تشوفوها من الداخل كي غادي تكون دايره والنتيجه النهائيه كي جات يعني من الداخل باش تجربوها وعلاش لا تخليولي لي تعليق الا عجبتكم بالدعم ديالكم كذلك هنا غادي نقطع كيف ما قلت لكم هنايا الشكل ديالها دوك المربعات كديرهم على حسب انت اللي بغيتي العبار ديالهم اما صغيورين اولا كبار على هذا الشكل باش تجيك ساهلين من تجي تقطعي يعني كل مربع غادي يجيك بشكل يعني كل قطعه نتاع الخبز غادي يكون فيها زريعه من الزرارع كان هذا هو الخبز من الداخل اللي كيجي معتبر كيجي خاوي ما كيجيش نهائيا دقيق كيجي خفيف بزاف يعني ما كت زوين زوين بزاف يعني انا ننصحكم به ونتمنى انكم تجربوه باش تشوفوا حقيقه يعني يعني الوصفه في يديكم كي غتجي هنا غادي نحاول انني نقطعو مربعات صغيورين باش تشوفوا كامل يعني الشكل ديالو كاع القطع ديال هذا الخبز كي غادي يجيو حقيقه الطريقه سهله مكونات تبسط اي دقيق يكون عندك في الدار تقدري ديري به كتبقى غير الطريقه هي الاساس ما كيبقاش يعني النوعيه ديال العجين ولكن الطريقه هي الاساس هنا بعد ما قطعت كاع القطع كيف ما شفتوا معايا كيجيو على هذا الشكل خاوي عجين خاوي لداخل ما فيهش ماشي قاسح وكيجي رطيب بزاف يعني قطني نتمنى ان الفكره ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم كان هذا هو اخر جزء من هذا الفيديو كنقول لكم لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده شهيه طيبه ونهاركم مبروك